Витископ. Разочарование года лично для меня стала команда Lotus. Огромным разочарованием по одной простой причине, потому что э, в прошлом сезоне ну, финансовые проблемы, мы о них знали, но я не думал, что все будет настолько плохо. Э, команда, она, она просто провалилась. Мне кажется, даже те очки, которые она завоевала, это больше из э, разряда, наверное, чуда. Потому что, ну, по-хорошему, она должна была быть вот на одном уровне с Заубером. Ноль очков. Ну і по суті, вона позбулася статусу заводської команди Рено саме в цей сезон, коли стало зрозуміло, що їхня суперконцепція боліду і те, що сама компанія Рено розподілила на чотири команди свої сили і побачила, що тільки з Red Bull вони можуть тісно співпрацювати, досягати прогресу. Вони забили на Lotus. А коли ще влітку стало відомо, що Lotus переходить на Mercedes, то і оновлень, то якихось даних інсайду не було для них. Ну и вот эта вот реакция Грожана, ты помнишь, на одной из последних гонок, когда он во время квалификации э, кричал просто по радио по поводу того, что мне все равно, мне все равно, у мотора нету мощности, и там пытались хоть как-то оправдаться инженеры, Э, он сказал I don't care, мне все равно, это реально был крик такой, крик отчаяния. И вот это очень много в чем характериз, э, характеризовало э, ситуацию в «Лотусе» в этом году. То есть э, нет фидбэка между пилотами и инженерами, то есть вплоть до, даже до таких мелочей. То есть не просто, что там технический штаб не построил машину, то есть инженеры не, не умеют с ней работать, они не понимают, то есть по каким причинам машина ломается и что с ней вообще происходит. Для мене розчаруванням року став Кімі Райкен. Е, не те, щоб я не чекав цього, е, я не чекав настільки провального року від нього. І е, зрозуміло, що суперництво з Алонсо воно не могло б бути простим для Кімі, але те, як він повернувся після раллі, давало надію частини вболівальників, що Кімі ще той, що він може. Ем, Кімі показав, що він дуже слабко адаптується. Е, Кімі е, був найслабшим напарником за весь пелотон. Він програв в середньому в кожній кваліфікації по пів секунди Алонсо. Не програвав так ніхто нікому в цьому пелотоні. Ну, ну і е, він постійно говорив про одні ті самі проблеми. Вони шукали вирішення, десь ніби знаходили, але тільки за вип... випадках, коли була м'яка гума і коли траса йому трішки більш підходила. Тобто Кімі плив за течією весь сезон. коли вона його виносила, стільки очок він набирав. Я думаю, для чемпіона світу е, цей рік це найслабший рік за всю його кар'єру в Формулі 1. Ну и халатность. Мне кажется, что Кими тоже не проявлял... Сильверстоун. Сильверстоун это, это как, как лакмус был, он показал вот эту халатность. То есть мы же многого не знаем. Но лично мое впечатление, что эта халатность, она существует в принципе в отношениях э, с командой в плане подхода к настройке болида. Потому что ну, все мы знаем, вот сколько Алонсо находился в Феррари, э, все мы знаем, как Алонсо постоянно, он там чуть ли не ночевал с э, инженерами в боксах, в попытках настроить, найти какой-то правильный идеальный баланс, хотя бы более-менее идеальный баланс для этой машины. Э, О таких вещах со стороны Кими Райканина мы не слышали. И э, тут я тоже частично с тобой соглашусь. Это среди пилотов это однозначно самое большое разочарование. Ну, я хіба що додам, що е, багато, багато хто думає, що це міф навколо Кімі Райкмана, що він такий. Е, Його фізіотерапевт Марк Арнел в останньому інтерв'ю підтвердив, що Кімі після кожної гонки просто хоче все забути і думати вже про наступний вікенд або про щось інше. Для Формули 1 це занадто, е, мабуть, аматорський підхід. Для сучасної формули. Для сучасної, де дуже багато дрібниць, які впливають на результат. Так не можна. І треба розбирати все. Е, мабуть, Кімі забагато. Е, забагато інформації дає поки що сучасна Формула 1. Вітіскоп спортивне відео.